Pika, znači odavde. Nastavite. viskosa, znači iz ove pozicije forma trougla kroz boken, povlačite nogu, spuštate boken i ova ruka ide do kraja e, bokena. Zatim idete i sečete napred, onda vrh ostaje tu gdje je, padate pod boke i okrećete se za 180 stepeni i sečete pozadnje. Znači još jednom, odavde, ovo, sečete napred, vrh ostaje, umete i sečete Kada se okrećete, znači da biste otišli na kolena, odižete bokend opet na suprotnoj strani glave, da bi boken prošao preko glave. Znači, odavde nije ovo, ovako pa da sečete sebi uši. Znači odavde prebacujete boker, znači kao ovom uvu, uh, kao ovoj strani glave i onda sečete. Naravno to se sve dešava dok se podvlačite pod boken, tako da to izgleda ovako. A, ako su partneri ovdje, i sad glupo je da oni pokušaju da napadnu, ako napadnu odavde obojica što me duči, razumete, ja lako mogu da uh, pariram uh, ovakvom napadu. Međutim, logično je da odavde jedan krene <laughs> da pokuša da mi dođe iza leđa i onda da napadne. A, šta je ova tehnika? Znači, e, tamo imate usmjerenje kao ovom partneru, a pokrenom pratite ovog partnera koji e, dolazi ovom i povlačite nogu. Vidite povlačim nogu. I jednog momenta on će da mi izađe iz vidnog polja. Tada, kad on počne mi izlazi iz vidnog polja, napadam ovdje i onda napadam njeg. Znači još jedan ja ću ovako, radim se. Znači, odavde je ovo. Mrtav doktor. Nije ali bez ruke. Iz ove pozicije pratite ovog partnera blokeno i povlačite nogu i ovu ruku vraćate na kraj da bi boken mogao da dođe dole. Onda idete iskorak i sečete ovo. A onda kad se okrenete, ne ide vam ti mene seci. Znači odavde kad se okrene, ne ide boken s ove strane, jer je u ovoj poziciji njegov boken jači. Znači još jedno, posle ovoga, kada uradim ovo i kad se okrenem, ne ide Bokin ovako, sa ove strane. Znači ne ide sa njegove e, leve, a moje desne strane, jer je njegov Bokin u ovoj poziciji jači. Nego moj Bokin mora da dođe <laughs> sa ove strane, sa njegove desne strane. Znači još jedan gledajte, evo skruču ovako. Odavde, sakupite, sečete i ovdje sečete. Znači sečete ka partnerovoj desnoj ruci, a ne sa leve strane po levoj ruci. Pravite. Da li vidite? pa ćete onda da uradite i brže. Evo, Ostajemo ovako.